термелүү контуру конденсатор менен индуктивдүүлүк катушкасынан турган электр чынжырчасы келгиле термелүү чынжырында электромагниттик термелүүлөр кантип пайда болоорун карап көрөлү туруктуу токтун булагы термелүү контуру жана өчүргүчтөн турган схеманы чогулталы индуктивдүүлүк катушкасы катары биз оромдорунун саны көп болгон катушканы алабыз ага аз сандагы оромдору бар катушка оролот аны гальванометрге жабыштырып алалы которгучту бир орунга коюу менен конденсаторду ток булагына туташтырыңыз конденсатор зарядталат. анын плиталарында электр заряды пайда болот биринде оң экинчи жагынан терс биз которгучту эки орунга бурабыз ошону менен конденсаторду ток булагынан ажыратып катушка туташтырабыз конденсатор зарядка боло баштайт жана катушка аркылуу өзгөрмө ток өтөт бул тууралуу биз белгилүү бир мезгил менен мүнөздөлгөн гальванометр ийнесинин термелүүсүнө карап баа бере алабыз которгучту бир орунга коюу менен конденсаторду ток булагына туташтырыңыз конденсатор зарядталат. анын плиталарында электр заряды пайда болот